Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Kita kembali semula Satu jam preview Satu jam test game Game yang bertajuk Illustration Simulator right, Lagu dia macam ceria je eh, Tapi kalau kena apa kejutan elektrik ni GG ni So jom tanpa buang masa kita ada sejam je Maximum so let's go Neutral end is the blue wire. Okay, aku tahu ada tiga wire. Neutral, live dengan current eh. <laughs> tak tahulah. Okay. Oh, kita boleh letak lampu raya. Okay, oh, press, press any button. Okay. <laughs> okay, akan loading. Welcome home, kid. I mean, welcome to your house. You have managed to move out. Your mom and I over the moon. Proud before uh, take over all man legacy. Okay, so kita ni dah besar ke kecil lagi? Unpack the junk. Left corner. Okay. Find the VR goggle. Ah, uh, at the top compass, okay. Ah, uh, reputation and money, dua ratus dollar, okay. Ah, uh, unpack junk. Alright, so far performance dia macam okay. Right, to unpack. Oh, aku just kena, right? Oh, VR goggle dia dapat. The car is unpack. Ah. Uh, Go to your laptop and accept job. Ooh. Okay, kita nak logo apa ni? Kita nak logo macam plug ke? Mentol ke? Ataupun mentol lah. Nampak macam gempak sikit. Okay. Yup, company-nya namanya Safwan. Nama company-nya. Okay, inbox shop. Apa? Supply. Right, game ni dia macam uh, game yang lain-lain lah. Simulator juga kan. Eh uh, collect required item turn off the main fuse change the bar repair the single switch double switch turn on all lamp lepas tu tak apa-apa sijil what the heck ha. okay uh, ah, co- complete a few simple tasks right okay uh, ah, VR Google Macam nak pasang Oh the VR je Ke Laju kat loading dia Fault and switch. One of the basic change light bulb customer really don't like doing themselves fixing switches. Uh, just remember to switch off the fuse. Alright, sure. Right, fuse. Red. Danger. Okay. Main fuse. Alright, tutup je lah semua kan. Sebab kita takut. Uh, collect the required item. What the heck kecil about dia. Okay, Philips. Oh, lama tak nampak Philips ni. Uh, screwdriver. Change the bulb. Change the bulb. Change the bulb. Oh. Okay. How? <laughs> oh, interact. Inspection mode. Hold. Hold. Oh, hold. Okay. Ooh, alright. Lepas tu. Oh, ni bab lama. Okay, dah ambil. Okay, lepas tu. Yes. Okay, eh, siap? Change eh, the bulb? No? Ah. Uh, aku aku aku dah aku dah change eh. Okay, eh, tak apa. Kita try sekali. Uh, close at inventory advance view. E14 bulb. Aku salah change ke? Okay Tak apa Tidak mengapa Kita try yang ni Yang best ni kan Kita nak figure out uh, Broken bulb Just click on the right bulb Sometimes layer will different color Okay Macam dia rotate Oh Macam dah tahu bulb ni rosak Broken Okay There you go Repair the single switch. Single switch ni kan, single switch. Okay. Alright, the first job light switch repair. When working electric, turn off the fuse. Okay, okay. Dia Diingatkan banyak kali ya. Eh? Uh, remove the light switch. Okay. Wire. Electric and mentol. Okay. Voltage and lamp. Lamp. Okay, uh, interact. Okay, lepas tu Oh, boleh boleh remove tak? Ha? Ya, aku dah press. Oh, wow. Okay, macam tu. Baik. Oh, okay. Oh, screwdriver. Oh, yep. Kena rotate punya. Alright. There you go. What the heck? Okay, Oh ni. Unscrew the bolt first. Ah uh, nak unscrew ni tapi okay. Mana tahu aku baru pernah buka sampai sini. Connect wire. Unscrew the bolt first. Berapa bolt? Dua bolt. Oh, ada dua bolt. Okay dah, lepas tu No wire selected. What wire? Ah, wire. Oh ni. Okay. Aku tak tahu mana wire dia. Aku tahu ada screw je lah. Wire nya mana? Oh dah. Dah buka. Oh ada screw lain lah. Oh, dalam tu ada wire kot. Ah. Uh. Oh ni. okay, So okay. Ya aku kena sambung <laughs> macam Macam ni? Okay, so ni lamp. Okay, okay, okay. Bawah ni elektrik. Alright. Oh, kenapa ada dua? Dia me me me mengelirukan saya, okay? So, let's screw back. Yes, okay, screw back. Haha. Ha. nampak guys, macam agak mengelirukan tapi mula uh, mula-mula biasalah kerja mula-mula kan. Okay, then kita boleh tutup. Kita boleh tutup. Okay, kita tutup. Okay. Alright, then kita tutup. Yup. Then kita screw balik. Screw balik. Then I guess that's work. Alright, repair the double switch. Ni, ooh, double switch. Let's go. Okay. They have one extra wire. Switch can be broken in various ways. Sometimes they connect correctly, sometimes they weren't connected at all. Right. Oh god. Oh god. Okay, screw, screw. Okay, kita belajar eh, kita belajar. Ha, sambil-sambil kita mendengar bunyi ayam di belakang, ha, kita belajar. Alright, uh, oh kenapa sambung wayar? Ni, salah ni sambungnya. Alright. Okay. Oh, so bolt-bolt ni. Ya, aku pergi buka semua apa, pandai. Aku dah buka satu je sebenarnya, yup. Yup, so ini sepatutnya sambung ke elektrik. Ya. Yeah. Sini. Oh, no! Tak lah Tapi okey je kot Okay there you go Ya buka satu je kan Sebab apa uh, ah, Screw ni dia akan uh, ah, Securekan wire tu Aku baru ingat Ya sebab aku tak pernah pun Masuk sampai dalam ni guys Sebab kenapa aku kena masuk sampai dalam ni Bahaya Right Kenapa kita kena masuk Sedangkan ada Electrician Ah, ah Aku ada sebut kenapa game ni Game ni electrician simulator nama dia Ya <laughs> Aku rasa aku tak sebut nama game ni Bahaya Okay I guess Yes that's Macam Dia tak macam tak habis ni lagi ni Mission ni Kau ada kesalahan lagi ke? Aku rasa betul Oh ada satu lagi wire Okay Ah. Uh... Here you go. Ha. Check if all wire connect correctly. So apa? Oh. Okay, paham paham. Okay. So, yang ni macam kenapa salah? L3 lamp. Yang ni L3 lamp juga. Tak apa, apa beza color ni dengan... So, eh, ini kena pasang sebelah ke apa? Ya, aku still tak faham kenapa dia kena beza-beza. Oh, sebab Swiss. Dua Swiss kan? So, takkan tak boleh sebelah-sebelah kot? Hmm. Mungkin ada sebab lain yang kita tak tahu. Right, tak Kita scroll dulu. Ya, game macam ni akan membuatkan kita asyik eh. Right, Aku tak sedar aku dah 10 minit. Alright. So, semua dah okay. Kita buka balik uh, fuse. Okay. Allah, jangan dibuka macam tu. Mana jadi jaga Wah Lampu neon Oh sebab sui satu sebelah kanan Ada dua eh Okey, okey, okey, okay. No wonder Alright So turn on Oh tak oh, turn on There you Congratulations Kita dapat sijil ke? Kita dapat sijil ke? Dapat Wah Aku dapat sijil guys uh, ah, Besitas lah customer Dari do it themselves Today you get certificate. Wow. Okay, aku dapat CJ dah guys. Kalau korang uh, rosak rumah korang, rosak elektrik, boleh call aku. Ya. Yeah? 7 minit world record. Right. You level up. Sure. New message. I wanted to turn on the light above my Hey. Hey, ai ai banyak. Controller battery dead. Huh? Workbench mission. Uh, icon. Uh, go back to the garage. Workbench. Okay. Oh, ni workbench lah. Ni ar archive. Okay. So, macam mana nak workbench? Oh, ni ke? Oh. Oh, rumah. Ni rumah kita. Okay, tu. Mewah juga. Okay, workbench. How? Oh, tu workbench. Sana. Okay. Dia kena betulkan controller. Big moment, your first time workbench. Uh, be different from gameplay. You can focus on one device only. Try to disable. Uh, good, they're good. But they are bad. You have to fix or replace. Some tool core upgrade. Directly at the workbench. Alright That's the device Okay mari kita Repair controller Okay how That's device Apa yang rosak Okay broken Ah, uh, Change mode Shift Yep Oh Okay, yang ni probably aku tak tahu. Okay. Oh, you need a rust remover. Okay, rust remover. Oh, nak cabut. Aku tak nampak sangat tak bawah ni macam mana. Ya, aku tak nampak sangat. Sebab interface dia... Apa? Kecil sangat untuk mata aku. Tapi tak apa. Here go. Uh, can I zoom? Ooh. Oh, oh. okey, depan okey. Alright. Okey, aku cabut. Lepas tu okey, direction dia okey, D-pad okey. Uh... Apa yang tak okey ni? Function key rubber okey. Lalu yang tu yang rosak. Everything look okay. Kita dah buka itu ah. Tip. Okay, macam nak buka ini? Aku tak tahu. Aku tak pernah buka controller ni. Change mode. Assembly. Oh, dia ada dua. Okay. Ah. Uh... Ni apa? Belilah ha. Duit tak ada Okay Oh maybe Ya yeah, ni untuk boy kot Alright Aku Tak sure What is this Part list Okay tak ada yang rosak Macam nak buka ni ya? Oh Oh guna pengepit tu Alright So Okay, plug on bateri okay. Okay, controller bateri. Okay, aku rasa bateri kot. Yup. Okay, $6. Mana duit aku lah? Duit pun aku tak tahu. Alright, so aku rasa... Alright, semua okay kot. Ya. Yeah. Kita dah tanggal semua eh. Bateri dia rosak sebenarnya. So, let's uh, change mode. Yup, okay. So let's assemble first Okay Then yang belakang tadi pasang balik Oh Macam salah je ya. Sekejap Macam salah je ya. Sekejap Ah. Uh. Okay, assemble Kenapa dah pakai back case dulu? Petri, lu ya. No, no. Ya, pelik. Oh, ni. Ya, pasang. Oh, boleh je pasang kat. Oh, ni kan belakang. Ah, aku lupa. Tak, aku takut ikut kena ikut step. Alright. Ya, aku scary tu. Ya, situ ada kereta kecil ni kadang-kadang tak nampak. Ah, function key cover. Cover yang ni. Okay, cover. Okay, I guess. assembly siap rasanya Test good Test device Yup Siap Boleh hantar ke? Dah siap bang Accepted Accepted uh, ah, So Yeah So macam mana nak hantar? Dah siap Yeah. Send item. Alright. There you go. Send back item. Terima kasih. Alright. Controller tu barulah. Benda barulah kan. Darkness in my bathroom. Check the lamp. You accept. At the bottom you can find. Ah, uh, You can check the item you need. And send can buy Electrify shop. Okay. Suggested item. This suruh beli Philips screwdriver dengan bulb white. Okay. Add to cart. What the fuck? Okay. Buy all. 56 Alright So How do we go Masuk dalam ni ke Okay dah aku dah accept So Dia nak buka lampu dekat Gila lah tingkap dia ada, ada lampu eh. uh, <laughs> Okay So macam mana aku nak pergi rumah dia Oh ni lori ke Alright Mama mama. Naik kereta. Naik kereta okay? Ya, wayar hidup, wayar bumi kan. Lupa pula. Earth kan. uh, ground, ground. Earth apa benda ni? Tapi ada juga orang panggil earth wire. So first of all, fuse box kita tutup dulu. Okay, dia tak ada main fuse jadi yep, I'm scared. Okay. uh, ah, wah, rumah dia dia kata bathroom dia ada problem. Oh, there we go. Oh, wow. Interesting eh? So let's see. Okay, interesting. Broken. Oh, should be easy ya ni. Should be easy. Ah, and then ini kerja mudah aje. Asal kau tak boleh buat. Oh, lupa. Fuse, fuse. Okay. Ya? No. Jangan buka. Okay. Selalunya kita akan label lah kan Okay Oh no Wire problem Dua Wire problem ya Sepatutnya kalau jadi elektri electrician ni Kita kena tahu fuse mana kan <laughs> Tapi yap Mana aku tahu si masalah wire ni lah selalunya kan Aduh Screw yang ni tak ada pula apa uh, Dia ada durability Tapi screw yang dekat tu ada durability pula Ini bukan wire Wire tak sambung ah. Mesti ada orang sabotaj rumah dia ni Aku dah agak dah Ada orang sabotaj bai Rumah dia Sambung ke wire ni And then kita sambung ke wire Itu Yup There you go And then kita skru balik Janganlah buka Aku selalu terkeliru eh There you go. Yeah? Ya aku tak tahu lah kalau game ni ada skill point ke apa kan Macam boleh scroll lagi laju ke kan Nice gak. Okay Alright macam mana okay tak lampu Yes Biar kau buka lampu sampai esok Settle Pantas Laju tu loading dia Tak sempat nak fikir I want to turn on the light bathroom Dan dia kata Terima kasih lah sebab tolong Yup Kenapa dapat achievement Gambar pocong Right. Ni ni boleh skip tak ah, Lampak sangat ni Lampak sangat Lampak sangat ah, Okay Right. Kita akan cepat ni Okay ah, Level 3 Right. ah, Ni apa ni Sensor in my bathroom Blank screen Sensor doesn't detect Carbon dioxide Batteries don't working. Carbon monoxide sensor. Right. Except. Oh. Oh, yang ni aku kena ni lah. Aku kena pergi dekat workbench. Okay, okay. tak macam nak buang ni yang... Okay. Dia buat tong sampah tapi tak boleh buang pun. Macam nak buang? Huh? How? How? Tak, uh, uh, uh, uh, nak buang sampah. Buang sampah. Dah ada orang. Tolong saya terkurung. Oh, dia duduk macam dekat kampung-kampung lah. Ah, uh, ya. Yeah. <laughs> Jom kita test dulu. Sensor dengan bateri ya. Eh? Right, sensor dengan bateri. uh, First of all Bateri lah Bateri memang kena tukar lah kan uh, Bateri unknown So maksudnya Bateri memang rosak uh, So let's replace that Okay then masukkan bateri uh, Aku kena buka ke bateri Ya yeah, aku rasa aku kena buka Kalau ni kan Dust remover Okay Ya aku rasa kena buang lah kalau nak buka Okay uh, ah. Oh ni ni ni aku lupa Kru kat bateri selalu ada kan Nak buka Baik yep. No no no no uh, Oh kau tekan ni je lah senang Macam mana lah boleh ada karet kat situ There you go uh, ah, Ada skru lain rasanya yep. There go Sensor, bateri soket, okay. Uh, ah. what's the problem then? No. Oh. Okay. Aku tak nampak sensor kat mana. Oh ni screw ni Okay So sensor probably bawah ni kot Sekejap Ni habuk Habuk Ada habuk lagi Lepas tu dia kata kita kena plan Alright Sensor unknown Okay kita dah jumpa dah sensor So tak payah buka pun semua semua screw sebenarnya <laughs> Tapi macam biasa lah kita, Aku mana tahu kat Malaysia mana ada carbon monoxide punya sensor. So we don't know. Kalau ada okey lah. Tapi technically semua apa ni? Semua elektronik lebih kurang je. okay? Driver dia ada 6 skru kan kat sini. Skru bateri dengan skru ni kan we go Letak bateri Dan Oh pengitut bateri Okay I guess That's good Broken? Hah? Apa lagi yang broken? Dang Membazir aku punya screwdriver Siap betul lah Apa lagi yang Broken? Ya, aku tak tahu apa yang broken. Jap. Ha, ah, macam mana aku buka ni tadi ya? Lama. Ah. Uh... Eh, tak boleh buka dah. Jap, bug ke apa? Ya, dia kata broken tapi aku tak boleh buka dah. Oh ya, ni sem patutlah aku tak tukar ni. Alright, this is annoying. Ah, okey ada eh, akan masalah. Oh, so dia ada bagi tahu masalah tiga tadi, tiga masalah dia. So, probably kita kena pay attention dengan benda tu. Habislah aku punya okey. Tak adalah screwdriver, tak adalah ni sangat. So, yang ni pengepit. Pengepit. Ha? Oh, satu lagi screwdriver. Ah, uh, wait what? Oh, satu lagi. Alright. There you go. So, apa problem ni? Ni, ni go. Aku suspect ni lah. Okay, yang tu kita dah tahu sensor dah betul. Oh, speaker. I see. Hei, gua ajar tu lah. Right. There we go. Apa ni guys? Okay, kali ni hopefully jadi. Okay. Sebab aku dah dua kali buka ni. Right. <laughs> hopefully jadi. Pasang tu, pasang tu, pasang. Aku tak suka yang part ujung ni. Selalu macam... Dia akan langgar motherboard eh Surely kali ni jadi Surely Tega Ha? Bunyi Bunyi dah ada tapi Masih lagi rosak Wait what? Apa yang rosak? Okay, aku tak tahu apa yang rosak. So, yep. Ah. Ya, rotate dia ni macam pelik sikit lah. Aku, okay macam ni okay kat. Right. So, yang ni ke? Okay, aku dapat achievement sebab screw. <laughs> Tanya kepada aku. So, apa apa benda yang? Tu je nak buka ini depan. sini je lah Apa tu? Sekejap Semua condition okay Okay yang ni ni ni ni ni ni ni Sekarang aku dah buka ni Oh ni Nampak macam yang ni boleh tarik Ini. ni ada benda boleh cabut kat sini Tapi tak tahu apa Aku nak tip Tip Ada tip tak? Sebab disembly ni tak full disembly lagi tau So ada benda yang kita boleh cabut Oh ni Alright screw ni Ya yeah, screw yang kecil yang tak ada orang perasan What the heck There we go Screenboard Yup Yup guys jangan hantar Kalau ni jangan hantar eh sebab aku memang uh, takkan dapat repair punya eh. Kalau kau hantar okay. Ya? There we go Barulah siap Tak pasalnya tak lama pun nak tahu skru tu kat mana je Itu je Nampak tu nampak tu ah, ha, Nampak tak pantas Hah? Broken lagi? Tak mana broken? Okay, I'm done. Apa yang brokennya? Cuba aku baca balik. Hah? Apa? Blank scene, screen, sensor dan detect, good battery and working. Aku tak tahu. Aku confused. Dah elok kan? Aku dah repair dah semua weh. What the heck? Ini kali ketiga aku cabut weh. What is this game? Okay, eh, tak apa. Tak apa, tak apa. Kita, kita propose, proses pelajaran macam ni lah eh. Nanti kita check betul-betul. Aku ingat tiga part je aku dah ganti. Aku dah ganti gantilah screenboard Oh tadi aku ganti case Aku dah ganti dah screenboard kan Duit tak ada Aduh Aku pergi beli benda lah detector ni Right there you go duit tak ada Okay eh, jom kita buat job yang lebih mudah Right Ah, uh, Repair single double Test single double fan Okay Right attachment Ah, dia suruh repair Okay So Turn on the fan Tu je lah kan So aku tak boleh beli apa-apa kan Yup <sighs> Kau bayangkan Aku dekat Kereta tu Okay Berapa lama Oh ni apa VR VR Berapa lama Ha Aku dekat Aku dekat table tu 20 minit Aku try repair Okay kita kita berlatih baru Okay socket Socket and their repair you can plug in wire and to the working socket fix some socket socket ni plug lah eh. plug plug okay uh, repair the single socket okay first of all tutup dulu ni Okay. okay lepas tu single outlet you might see some security switch and socket repair removal complete different wire structure uh, pay attention L N dengan ground. Alright. Voltage stage tester. Alright. Eh, fine. Ah, let's see. Dah mana screwdriver aku? Oh. Aku tak ambil kan atas board. Lupa pula Oh ni voltage screwdriver ni aku tahu Ini eh, aku tahu Oh dia pasak. lah Baik tayak Baik tayak ya? Oh dia Okay eh. There you go Oh my god Oh my god Ah, uh, What Okay uh, eh. ah, Belah mana nak sambung belah mana Okay So kita ada Wait what uh... So aku kena test Ah. So, apa dia buat So masa mana nak sambung Dia live yang mana Live yang tengah eh Bukan live ya. Okay live yang situ Tengah apa Tengah Oh tengah earth eh Ya ya ya ya ya Tak tahulah ni orang putih punya mana kita tahu kan Orang putih punya mana kita tahu Alright At least Aku takkan dapat duit <laughs> Aku tak boleh repair Benda tu sebab aku membazir Pergi beli tadi Elok lah pun kan Pergi beli Aku nak repair benda lah tu tapi biasalah benda first time biasalah kan. So, ini juga pelik lah dia punya design ni. Aku tak boleh ah. Ya? Uh, turn on the fan. Uh, dia kata TV Okay fan Fan Ah I see Kita uh, kita try Ni double socket Twin outlet Okay Apa single outlet power plug pasang nak, nak try boleh tak nak try oh dia tak bagi pendek je penipu punya game extension cord uh, just plug in one cord oh, ok ni biasalah kan kita kalau PC pun kita memang pakai kan so ya yep. nak try boleh tak fan ni the mereka Alright, nak try, nak try Aku tak tahu tu soket mana Soket tiga kot Ya yeah. Turn on ke? Plug in extension cord Sudahlah Oh, plug Dah, dah buka Yeay Woo Alright, there you Jangan bermain elektrik guys Bahaya Okay ya. Ah, uh, so jom kita try buat twin juga lah, game ni kan Tapi interface dia kecil sangat So aku macam struggle sikit But I can work with that Rasanya Okay Boleh tahan lah Shock jugalah Dia Agak Tagih juga lah. Buka-buka benda ni Alright So uh, Mula-mula buka scroll dulu Ada dua skru ke kalau double? Double pun satu skru je eh. Alright so uh, Live wire Mid Okay And then Electric Kiri Then neutral kanan There you go Dah Check all wire Oh tak Salah Tipu punya orang there go ha, ah, Tapi tak apalah dia bagi tips tu kira okey lah kan Maksudnya Apa Dia tahulah kita sambung salah wire Kita sambung wire salah Right Dah siap Ya game ni mula-mula main memang kena fokus sikit sebab nak tahu Apa benda kita kena buat <laughs> Right uh, Test the single socket Turn on the fan Right uh, Test the single socket S. How? Hey! No, Eh, aku test dua-dua terus. Okay, aku test dua-dua terus. Eh, aku tengah. Oh, ya tengah buka. Aku yang hijau buka tu. Right. TV je mana? TV on tak? Wow! Baik. Yeah, alright, easy. Mana duit aku? Dapat sijil kan? Aku tak dapat <laughs> duit. Aku dah repair. Sensor, yeah, sijil kedua. Alright. Okay. Ah, duit? Duit tak ada. Good morning, okay. Okay, job baru, job baru. Ah, uh, bathroom light again. Light up the washing stand, fix the socket. Suggested item Philips screwdriver uh, Aku dah ada kan Ya aku dah ada Kenapa nak Dua beli okay, Light up the washing stand Kita buat itulah Apa gambar dia Oh, apa dia kata Lampu washing stand tu Menatang apa Bukan read ah, Kenapa gambar ni Tapi washing Pasal apa ni Washing bukan basuh ke Reading reading reading light kan. Lampu membaca kan. Ha? Sedapnya. Lasagna. Ya, bilik ni tak ada plug ke apa? Okay, bus. Okay, there you go. Is this a bathroom? Apa objektif kita? uh, fix the socket, light up the washing stand. Fix the socket. Bas ni bathroom. So bathroom ni anak macam anak dia punya. Oh bathroom ni lah. benda aku ni. Okay. Oh ni kot. Plug cable to power. Okay. No ni apa? Oh wait wait wait wait. Fuse dulu, fuse dulu. Taufan Kau nak mati ke? no! Okay. Semua benda boleh cabut Ah, uh, Let's see Let's see Tapi ni okey je Apa yang tak okey? Nah, ini okey Ah, uh, Fix the socket This socket Masa aku nampak dia kelibat Bukan Ni ya ke Di soket problem Kita tengok Ah, uh, Yup Seems like There's a problem here Salah sambung Okay so kita dah jumpa Masalah soket. That's good Ah, uh, So electricity Sini Oh Alah, okey. Ah, dia kalau single socket electricity dia belah kiri eh. Okey. Kena hafal guys. Alamak. Alright, there go. Socket setter. UV bulb. Hmm. UV bulb eh. Ah. connect and turn on the lime. The lime. The lamp. Connect, connect. Okay, dah. Ah, uh, jap. Okay, dah. Jadi. Okay, tu su tu siap. Oh, tak. Itu last kali lah. Okay, UV bulb. Ni ke? えあ、たれ eh? ah, Alright, UV bulb. Oh, maybe Nigo. Bukan, ada. Ya, ni okey je. Okay, eh, kenapa ini tak boleh interact? What happened? Oh, washing stand ni lah kan. Okay, UV bulb. Oh, ni. Eh, ah, ah, ah. I'm not sure. Okay. UV bulb. Change the light bulb. Inilah Okey. Aku tak tahu. Inspection interact. Yup, aku tak boleh aku tak boleh nak interact. Why? Change the bulb. Ni bulb ni ke? Take plug. Ha. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Okay, aku confused. Mungkin ada sesuatu yang obvious. Aku tak nampak. Uh, boleh tengok tak? Macam... Okay. Aku rasa yang ni tau. Tapi aku tak boleh nak interact. Aku tak tahu kenapa. Yeah, okay, aku aku pakai screwdriver sekarang. Okay, screwdriver. Interact. Advanced view. Tak boleh Lower sconch Pun tak boleh juga Oh ni kot Bukan Ha mana Adakah dia bug sebab aku pergi buka ni tadi? Ah, uh, Boleh jadi. Okay, itu betul. Find UV bulb. How? How? How? how. Okay, ni dah betul dah. Alright, aku tak tahu yang ni. Laptop. Oh, boleh lah laptop. Oh, sini boleh beli eh kat sini. Alright. UV bulb eh. Chandelier. Chandelure. Wall lamp. ceiling lamp UV selalu orang letak kat mana? So mungkin lampu tu dekat tempat lain Turn on Turn on flashlight Enable cable laying Cable detector apa tu? Oh I see UV selalunya orang letak dekat dalam bilik. Okay, job yang ni aku satu pun tak siap. Okay, dan aku kecewa dengan apa benda yang aku buat. <laughs> Ah, uh, ya yeah. UV eh. Kalau kita boleh, kalau kita boleh, okay, jap. Tak apa, kita balik dulu ke office, right? Kita fikirkan dulu. Apa benda yang kita kena buat ni Job complete I saw UV lamp Fix the socket Okay at least Okay lah tu Alright dapat duit Okay aku kena Aku kena settlekan Ni ni ni ni Okay at least at least At least Sebelum sejam ni tamat please Alright screen board replace Here you go Okay lah. Tolong lah Sebab yang ni Yang ni paling lama okay, So kita boleh lengkapkan separuh daripada job lah ha. Tak ada masalah lah Tak ada penalti pun Scam betul lah Ya Mesti korang tahu eh. Mesti korang macam Oh siapa yang UV light kat situ yap. Sorry aku tak nampak Literally tak nampak Kat mana Okay ya. Okay go Kali ni mesti work Aku dah tukar semua Aku dah tukar motherboard dia semua rosak Baik kau beli baru je Alright, Okay Hantar 50 dolar banyak agak Okay Level 4 uh, ah, Ada job baru tak Bathroom light again Ini aku tak nak Okay aku tak nak Aku tak nak, aku tak nak. Ini ini scam Okay uh, Fix my controller Socket okay, Kita buat last lah Socket Socket TV stand Double outlet Alright Socket TV stand Double outlet Bathroom Okay there you go apa ni oh okey laju sangat loading ni tak sempat nak fikir socket a uh, tv stand ya yeah, fuse selalu memang kat depan-depan pun ah uh, so yeah What the heck? Okay, dia baru pindah ni. Ya Allah. TV stand. Sinilah kan? Okay. Baru pindah ya bang. Ya ni lampu yang rosak kan ah. Kita nak buang lampu ni lah Sembah Tak tahu nak buang lampu tu macam mana Tak apalah Never mind Okay, ah, okay. So okay ni tak sambung kak Sebab tu lah ah, Okay Alright Neutral Tiga. Siap kak. Check if the outlet work. Uh, later I check. Right. Okay. Ada skru ke tak ada? Uh, wire in the Correct the wire in the electrical box Outlet Double outlet In the bathroom Bathroom Bedroom ke bathroom Bedroom Double outlet Single outlet Okay Yang mana satu Sini tak, sini tak ada ada outlet kot Takkan tak ada kot Okay Buka skru. Yep Doing it now Tapi tak payah beli screwdriver ni Okay Double outlet so, Double outlet kita tahu tengah tu AS ah, lah kan Macam biasa lah kan Ya, aku lupa pasal skru. Dan ni memang standard kerja ni lah. Kerja electrician lah. So, neutral belah sini. And then, yang ni belah sini. There go. uh, lepas tu kena check lah kan. Sure lah kan. Kena check. Okay, ni pantas. Ni last job kita. I guess so. Ini last job kita kot. Alright, rasanya aku dah tunjuk mostly dia punya gameplay. Macam mana. Macam mana. Dan kita akan dapat macam-macam CJ lah lagi-lagi kompleks lah Lepas ni boleh repair extension pula ke kan okay. Ya? So nak check senang je Just pasang je ni Check lampu ni nyala ke tak Lepas tu untuk yang TV ni kita pasang lampu ni Tiba-tiba kan ada kebetulan pula lampu eh. kan right, Kita boleh juga ambil plug macam ni ha. yep. Bagus lah dia punya control memang Aku suka baru pindah ha, Memang very very friendly senang cuma tulisan dia kalau boleh besar sikit untuk aku je lah kot accessibility dia kurang ah. right Okay lampu nyala lampu nyala Okay. complete job nampak dia kalau jumpa guys memang boleh buat masalahnya tak jumpa Okay. Ya? Right Level 5 Level 4 Ya aku rasa itu je lah kot Kita punya preview Satu jam game yang bertajuk Electrician Simulator Kau boleh dapatkan game ni dekat Steam A very very fun game Kalau korang minat game-game macam House Flipper kan Macam-macam game-game style-style macam tu lah Mechanic Simulator So memang dia ada Gameplay yang sama Dan belajar pasal elektrik lah Ah, Boleh lah teringat sama-sama kemahiran hidup kan ha. Okay So itu saja untuk video kali ni Kalau korang suka video ni Boleh like, komen, subscribe kat bawah uh, Kita akan jumpa lagi dalam video preview Satu jam akan datang dengan game-game yang lebih pelik Ataupun game-game yang lebih menarik macam ni Jumpa lagi Assalamualaikum dan Bye-bye